este despre a exemplifica și în dicționar este a lămuri cu ajutorul exemplelor. Îmi amintesc de nunta prințului Harry, uh, genială, genială. Uh, s-a căsătorit cu acea persoană atrăgătoare din acea familie uh, și a riscat, a riscat pur și simplu totul. A riscat să se supere chiar și bunica lui. Ca și în America, faptul că a existat un președinte american negru mi se pare foarte tare. Știi, mie mi se pare că sunt două categorii de oameni. Cei care aruncă și critică pe ceilalți și dau după muște, așa cum fac eu acum. Pleacă-mă de aici! Sau cei care riscă și fac lucrurile în ciuda tuturor, fac ceea ce simt. Așa că puterea exemplului nostru este cea mai tare. Să avem, uh, nu știu, să observăm în ce categorie suntem. În categoria asta cu critică sau în cea în care înfăptuim lucrurile. Ceau!